Golden Axe. E saudação, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! No vídeo de hoje vamos jogar Golden Axe! Jogar tá aqui com poder terra. E... Ação! Um já foi. E toma! Beleza. E vamos em frente. Pronto, já conseguimos montaria. Essa montaria se chama Chicken Leg. Quem jogou Altered Beast sabe que ela aparece lá também. E é isso aí, estamos com poder máximo. Beleza? E agora, obliterar! Beleza, é isso aí. E a aventura continua! Cuidado com o degrau! Horror! Ih! Oh, cara aí! E você também! Opa, montaria! Fogo! E mais poção! Agora sim! Opa, cuidado com a caveira! Fogo! Ah! Isso! Feito. Mais poção. Um pouco de comida também. <laughs> Isso! Vai tudo pro buraco! Isso! <laughs> Isso! Você também! E mais passar. É muito difícil matar o Stigling com esse dragão. Ih, cuidado com o homem de lata. Sai pra lá, sai pra lá. Tome isso! Ah! E é isso aí, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!